欢迎来到理财一二三，这里不但会分享理财小知识，也会分享不为人知的故事。在近代，猫头鹰都是给人学识渊博的感觉，而且猫头鹰出现在夜间，添加了神秘感。然而，华纳兄弟也出了一部《猫头鹰守护神》。虽然《猫头鹰守护神》这部电影是改编自凯瑟琳·拉斯基的奇幻文学小说，但究竟古代为什么会有猫头鹰崇拜呢？又为什么在巴比伦时期以后？ 全世界各地不约而同地将猫头鹰从守护神变成厄运与恐怖的呢？先来看西方传说。相传雅典娜是宙斯与聪慧女神的女儿，而雅典娜在古希腊语极为英勇精神。雅典娜是城市守护神，是智慧与知识的化身，而猫头鹰却是雅典娜的象征。东方甚至在《诗经》商颂玄鸟，天命玄鸟降而生商，宅阴土茫茫。 古帝命武汤，正欲辟四方。可知在殷商时期非常崇拜猫头鹰。考古在殷商妇好墓找到了妇好鸮尊，而鸮虽然是猫头鹰的品种之一，但在殷商时期，鸮是猫头鹰统称的意思，被意象为战争胜利象征。到这里就显现了一个问题：但到底是为什么连神话与殷商都极度尊崇猫头鹰？如果神话是虚构的存在，那猫头鹰就只是神奇的崇拜。 如果神话是过于古老的历史，就如同圣经与壁画记载，而现在考古中却真实挖到的，如庞贝古城与索多玛城，甚至是印度的核融合反应炉，连接了神话与历史，那么猫头鹰将会是非常崇高的存在。直到偶然进入阿卡西资料库，才发现其最根本的原因所在。以下是我第一次进入阿卡西资料库的故事。 当我第一次准备要进入阿卡西资料库时，当下其实是搞不清楚状况的，只看到一堆人在排队。于是我跟着照顺序排队，才发现在我前面有三个人，但全部都不是人类。第一个距离太远看不清楚，第二个是荷鲁斯，已看得清楚的算第一个人。当猫头鹰变成荷鲁斯的模样，又变回猫头鹰时，就看见荷鲁斯变成一道光消失了。 第二个人是直立行走的蜥蜴人。注意到这件事时后，立马回头看排后面的人，没有一个是人类的长相，而后面排队的队伍绵延看不见尽头。回过头来时，在猫头鹰面前的是蜥蜴人，而猫头鹰二话不说，把身高两米多的蜥蜴人从头到脚给吞下去。当下想落跑时，我根本不知道猫头鹰对我做了什么，我就已经到了资料库内了，才发现猫头鹰是管理人。 以上是我在阿卡西资料库的经历。也许古代对于猫头鹰的崇拜，就是这些古代祭司为了维护自己的地位，从未把话说明，更不可能说明阿卡西资料库的全貌的缘故。今天的故事到这里，感谢各位的观看，下集再见。